Salico il goblin così ma capivo eh semua ke B ih ini ambil bom ayo bet bet ke B di Wah, jangan banyak banget. Ke B di bomber jangan ih. Eh. Pansi ini orang. short short short short short short short short short eh sini bus dong thank you bang oh shit dengerin dong anjing